نستانی که همه گوش دل از سهر نوایت نستانی نستانی آه it's all. بستانی آه ای ماه بلند رعنا روی از ما نستانی که همه گوش شده لسه از سحر نوایت نستانی که همه گوش شده دل از سحر نوایت نستانی نستانی